с этой стороны находятся такие высокие многолетние деревья, хвойные. Сколько им лет, я даже не знаю. Так, надо аккуратнее быть, чтобы не споткнуться. Здесь находится тоже красивый такой парк или храм. Можно, в принципе, пройти, посмотреть. А, вот там монах пошел. Но туда нельзя заходить. Обычным людям. Там наверх, там. Там вот еще одно высокое дерево. Сколько метров даже не знаю. Синий цветочек. Красиво. С этой стороны находится чайный домик. Стоян вход. Это манго. Манго цветет. Красиво. Свободный Wi-Fi и там, скорее всего, отдых. Да? А, и там, скорее всего, вот чай еще можно заказать. А это а еще один а божество. Какое-то еще одно божество. Святилище. Ну, Там вот дерево было, видимо, должно могло точнее упасть, но спилили. Еще один храм. Там уж какая-то машина стоит. люди пехло. Най, найхова. В общем, говорит, что входа нет. Типа, не, за не заходите, пожалуйста. О, красиво так. Такие японские садики. Маленькие тишина. всему, здесь раньше был умывальник или что-то в этом духе. Но сейчас оно не работает. Какие-то интересные ягоды. Красиво. Ну, кстати, даже кто-то живет. Ну, смотри, зонтики стоят. Видишь? Возможно, кто-то живет. Мох. Мох такой на дереве. Здесь вот тоже. А вот эти деревья, которые момиджи, вот они выглядят, это клен японский. 石に顔が書いてある。А, ну, あ本当だ木かこれ木じゃない木だあジェル汚れそう、うん、大丈夫大丈夫大丈夫はいごめんねデニスいえいえオッケー <laughs> あそこにもうちょっと写真撮るまだいっぱいある is restricted area авторизаted personal only. Типа, вы можете зайти. Запретная зона только для авторизированного персонала. Внутри. Тут свой значок положил, куда он L. Здесь божество стоит. Вот кто там еще. Вот что это такое? Кто それは何虫じゃない虫じゃないよあ虫じゃないのか <laughs> 虫かと思ったこの丸いのが違うよ木の実だ虫かと思った虫じゃない綺麗です綺麗 外が涼しかったら最高なんだけどね。この完成でてたの最近ずっとさ、誰かな。仕事してたの。大雨降ってきて、急に天気変わっても、使えるし。うん、そのまま使えるから。両方兼用じゃん。Так выглядит почтовый ящик у них. Там находится кладбище. баня バニラの匂い勉強しないとうんナイスフラワーあ、вот это божество Байн Байн was built this is the flower of the 50s a boat of Гакуджи Эта история написана Мурамачи эра. Это в эру Мурамачи. Вот такой вот храм. принципе, все. Угу. ありがたい。звук этого божества там. молящийся там еще один. あれは誰ですかあれは誰ですかあ、さっきのお坊さんたちがお坊さん、お坊さんわかるわかるさっきの坊主で歩いた人うん、あはいはい、文句文句文句文句ですお経、お経、お経って何なんだろうなんていうんだろうね <laughs> お経 <laughs> 待ってね 多分モンクだと思いや、多分マレーシア、ああ、そっか。あ、本当だ、ストラ。ストラ。ストラ。え。アメリカ。外国もあるのかな、お経って。 キリスト教でもあのあの宗教によってあれなんじゃないのお経ってあるのお経お経ストラああああると思いますでもなんか結構このこの辺のないと思いますうん、まあブッダのうんそうお経自体はそうだねうんブッダそうロシアにブッダはないですあんまりそうだよねロシアはキリスト教 そうそうクリストととクリスチャンそうそうそうクリスチャンあとカトリカンもちょっとあそうカトリックかそっか、うん、違うんだ Ну, а. ну а в принципе, и все. Вот такой вот храм был. Думаю, вам было интересно посмотреть, полюбоваться этими видами, разными, разными строениями, архитектурой, как раньше это все было устроено. Если вам понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Дэн. Увидимся в следующих видео. До скорых встреч!